Oke, pagi ini kita memilih memilih mimis dulu yang cocok buat kita turun berburu nanti ya teman-teman. Teman-teman. teman-teman yang ini reflect teman-teman terus yang ini kiwi e teman-teman oke kita mulai teman-teman oke teman-teman kita tes dulu QS e ya teman-teman kita cobanya empat kali shot teman-teman oke ya teman-teman 내가 <laughs> nggak usah nabi ini